ಹಾಯ್ ನಾನು ಹರ್ಷಿತ್ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಟು ಕ್ರೇಜ್ ನೋಡಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಹೆವಿ ಇದೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಚೇತನ್ ಅಂತ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲೈಕ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಆ ಕ್ರೇಜ್ ನೋಡಿದ್ರೇ ಒಂಥರ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹೌಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ